Готовитесь к ремонту только в месяц Рамадан. Испанская плитка Греция всего за 850 рублей квадратный метр. Магазин плитки и сантехники А Примо. Город Махачкала. Улица Батарая, 167.